стороне ложится. Да, здесь я думаю, что... Где? Где? А можно в следующий раз попросить больше не ездить по тротуарам? а как выезжать? А а Парковать? Там где-то разрешено. А Со знаком П. Что, общественный деятель? Да. Хорошо. А что, это запрещено? А? Это запрещено? Тогда а. ко всем. Ну, у нас может быть, смотрите, а вот, смотрите, остановка. У нас может быть на остановке парковка? Остановка на той стороне. А? Остановка на той стороне. Где? Вот она остановка. Вот вы сейчас Но на ней. Она ограничена. А чем она ограничена? Как чем? Тротуаром. Остановка у нас где э, расположена? На тротуаре. Будем... мужчина. Ну, ваши, смотрите, я отправлю это все в ГИБДД, вам придет штраф. Слушайте, ну, я ну, слушаю. Конечно, есть. Хорошо. Скажите свои документы. Хорошо. Паспорт вам покажу. Паспорт? Делать. Хорошо, не можно вас попросить больше никогда не парковаться на тротуаре? Да, здесь я думаю, что... Где? Где? А вы видели знак П? Знак Нет. парковки? Нет? А на остановке у нас есть вообще парков, парковка? На остановке нет. Ну. То есть вы хотите штраф? Нет, я не хочу. Ну, он придет вам штраф. Все равно. Как бы вы этого не хотели не крутили. Может, чтобы вы, чтобы вы впредь уже знали, что больше не парковаться на тротуаре. А искали себе парковочные места. Здравствуйте. Нам бы хотелось бы сотрудников ГИБДД видеть. Где, на месте ДТП? А, не на месте, на массовая парковка на тротуаре на улице Ленска, Ленская, дом 18. Все верно. Прям массовая парковка на тротуаре. Хотелось бы видеть сотрудников ГИБДД для привлечения административного правонарушения. Да. Фамилия ваша? Ваша фамилия? Яковлев. Хорошо, передайте. Спасибо большое. Пожалуйста, до свидания. До свидания. До каких пор у нас разрешена парковка на тротуаре? А это не тротуар. А что же, это проезжая это, часть? Это место общее, поэтому это люди приехали в магазин. Нет, магазин. Ты чего? Вот тротуар правильно. Ну. А тут человек приехал в магазин, специально сделан для а магазина. А знак П где? Мест. Знак парковки где? А где тут знака что нельзя? А где тут различительная линия? Какая различительная линия? Должна быть линия сплошная. Остановка у нас где стоит? Остановка вот. Ну, а, вот где, она, а где она расположена? Вот эту машину Нет, стоп, убирать? а где она расположена она остановка? Она в стороне вообще. Где в стороне? Она расположена да. на тротуаре. Вот смотри. Для, на, на безопасном, это правильно, как согласен. А, да. Вот эту машину можно убирать, вот, вот у нас А это при этом всех магазин почему-то. А где у нас знак П-то? Где знак ну, П? Знаете, я, для чего отходить-то? Ну он едет, что едет? Ну пускай едет вон назад, вон туда. Туда. Туда. Ну, туда. Случилось? Случился тротуар. Вы Отлично. нарушаете сейчас а пункт правил 9.9. А как мне выехать с парковки? Там, так, как заехали. Я заехала сюда. Ну и значит, коротчайшим путем вот туда. Я не видел, как вы заехали. Назад. Отлично. Это парковка Отлично. Где? А где, вы знак, вот а где вы знак П увидели? А где вы увидели, что это не парковка? Я увидел, что это тротуар, где расположена автобусная остановка. Вот она здесь, я не заезжаю на автобусную остановку. Вы уже на тротуаре, гражданка! Выучите правила поддорожного движения так хоть, а? Откройте пункт 9.9. Отлично. Я понимаю, что вы отстаиваете права пешехода. пешехода. Удостоверение, что вы журналист или что? Интересно. А на что, в общественных местах запрещено снимать или что? Нет, не запрещено. Ну все тогда. До ну, свидания. А, Всего доброго. Давайте, я, буду, я буду снимать, как вы отстаиваете права. Ну, только уберите машину с тротуара. А потом снимайте, хоть я, обснимайте я, себя и друг друга, и, и всех остальных. Я обязательно э, Уезжайте. Я не могу уехать, мне мешаете. Назад. Я не могу уехать или вы назад, не зна... Или вы не знаете, как ездить назад? Я не могу Как вы на права назад. сдавали, вообще я интересно. Я не могу ехать назад. Как вы на права сдали? по-хамски. По-хамски? Вызываем сотрудников полиции, пишем ну, заявление. Вы Вызывайте сотрудников и, а полиции. вы вызывайте, пожалуйста. Так я вызвал сотрудников ГИБДД. Сотрудников ГИБДД, давайте. Так вызвал уже этот человек пытается ну, права, тут ну, ну, снимает ну, надо, меня. Пока, пускай снимает. Он снимает, Я не снимаю. Он сделает нарезку и, и, и сделает так, что он герой, а здесь ну, стоит, стоят нарушители. Я не снимаю, я фиксирую. Административное правонарушение. Автовладельца по госномер Харитон 486 а Ульяна Елена, 98 регион. машина Kia. Вам родственники скинут. На первом канале. Да. Ну Вечерних журналист? новостях. Вы журналист. Какая разница? Так а вы что там не снимите здесь, снимите здесь. Что вы... Я что гражданин вы Российской Федерации. Да, девушка, нет, подождите, не надо делать. Хорошо, Какие я согласен. А что вот эту машину не снимаете, что надо убрать? Вот а там водитель убрать. есть? А там написано вызывать. Там вот водитель есть. Машина. Там что водитель а есть. А вы снимаете. Там люди. водитель есть. Девушка, не надо ругаться, спорить, чуть не ругаться. Давайте на заход. Ну, вы, вы просто знаете, вы в следующий раз тоже не спорит, да ладно. Но ну, тут ГАИ у нас районные, да? О, как раз они скоро приедут. Они не приедут. Да? А, вы, <laughs> а кто сказал? почему они не приедут? Они приедут, они, ну. потому что они боятся ехать. Боятся? Они не правы. Вы подите и спросите, возле магазина 7 шагов, знаков, что остановка запрещена, нет. Не Стоянка шагов, а 7 нет. Шагов. 7 шагов, хорошо, 7 шагов. Остановка, не по... различите нету полосы сплошной, что нельзя право. Люди... сплошную линию вам еще да, надо здесь, да? а как вы хотите? Я живу 60 ну, лет. правила дорожного Знаю, знаете, да? я профессионал, лучше вас. 60 лет вы я живу. скажите, что вы учите машину, автовладельцев Зачем? Я, я, я их сам могу научить. Надо что-то работе делать нечего. Так я жду, Вас дома не ждут? Нет, не ждут. Ну ладно, назад давайте. Уже выходной день, поэтому меня никто дома не ждет. Сегодня пятница. Ну, да, вот сели в машину и, и уе... это, покинули туда, тротуар. кто сели, если тот, кто не кто вот машину, и спросите, как так, знаковых запрещающих нет. Я приехал в магазин, молодой человек, говорит, нельзя. Ну, вот смотрите, вот безграмотный человек, который не знает правил дорожного движения. Молодой человек, я профессионал. Я в чем еще вы профессионал? выше не родились, в 80-м году на Полклонной да горе сдавал, сдавал. То, что человек, который проездил 30 лет, считается профессионалом. Да ну, хоть объясните, в чем Понимаете? вы профессионал-то? Вождение автомобиля. Да ладно? Да, да. У вас удостоверение есть водительское? Да, да. Там Выки... написано Выкиньте на помойку. Ну, хорошо. Вон урна, выкиньте. Хорошо. Вот это я согласен, вот так было. И то, вот это что означает у нас? Это тротуар. Вот тротуар, так там люди ходят по тротуару, это а потом, тротуар. А, а потом там тротуар. Вот это вот, полностью нет. все тротуар. <laughs> Вот тротуар, вот. Да ладно. Надежка называй. А где люди-то ходят, интересно? По проезжей части? Это не проезжая часть. Ну. Я живу 60 лет, люди приезжают сюда, ставят... Так вас никто не выселяет отсюда, живите дальше. Вам говорят, вот снимите машину, что вы ее... Вот представьте. Там водитель есть? А я сейчас вижу, вот гражданка водителя. Да причем гражданка? Вы его снимите и там собаку. А что мне машины снимать? Мне нужен водитель. Э, ну, а чего рука? Рука тебе гораздо проще показывать свою силу. Да ладно, вот сейчас только что были два мужика, я им только что тоже объяснил это. А связываться с мужчинами, конечно, сложнее. Да ладно. Тут просто человек показывает свою И с мужчиной-то, с мужчиной только что а разговаривал. законов Отстаивайте права на свободу. Он приехал, посмотрите. Вот, молодец. Вот водитель пришел. Чего вы не сказали? Вот пришел водитель. я сейчас с ней разговариваю. Пускай покидает тротуар. Отстаивайте лучше свободу, которая по Конституции заложена для всех. Так Конституция мне это позволяет, в принципе, сейчас предотвращать ваше административное э, правонарушение. Учреждением снимайте, как наши права э, просто растапливают. А почему вы этим не займетесь? Займитесь этим. А почему вы этим тоже не займетесь? Вы знаете, продукты э, в КОАПе. Давайте займитесь этим. Так вебинар каких-то выбирает. Общественники, да? Пешеходы. А? Ну, слава богу. В первую очередь. написано, что это пешеходы. Правила дорожного движения, пункт 9.9. Вспомните. вспомните. Да? Да. На, напомните ко мне. Кто водитель, я или вы? Что он значит? Я или вы пункт водитель? 9, 9. Кто да должен знать об этом? Пешеход должен знать пункт 9.9 или водитель должен так, а знать? Так а тебе что, больше всех надо, что ли? Конечно. Или ты зарабатываешь деньги так? Больше всех надо. Больше всех надо? Да. А, а мне кажется, ты деньги так зарабатываешь. Да это ваше субъективное мнение. Нет, я знаю. А что вы знаете? Что вы так деньги зарабатываете. Кто сказал? Кто сказал? Ну, я вас, с этим да, сталкивался. На вас сейчас, да, зарабатываю. Он много я раз. Согласен. Да? Э, на вас сейчас, да, согласен. Да, ради бога, зарабатывайте. Вы просто не уедете отсюда. Машина да, будет бога. эвакуирована. Куда до утра стойте. Машина будет эвакуирована. Да. А? Чего говорите? Показываешь, что мне имею Уехать с тротуара. А -а -а. Вот смотрите, бордюр вы пересекли только что. Я понял вас, ребята. Спасибо большое. Так вот, сейчас девушка выйдет и, соответственно, разворачивайтесь. На тротуаре это просто нельзя делать. Сам иди туда, понятно? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас пытаетесь заехать на тротуар. Да? не то, что пытаетесь, а уже заехали. Смотрите, бордюр пересекли. А здесь разве не парковка, нет? А вот видите знак Парковки? Нет, на парковке не вижу. Всегда была парковка, я не знала. Откры... У вас есть книжка правила дорожного Нету. движения? Нету. Купите на следующий раз его, ну, ладно? хорошо, ладно. И откройте пункт правил 9.9. Хорошо. То есть это тротуар, да? Конечно. Ну, хорошо. У нас остановка вон на тротуаре располагается все время. Располагалась. Располагалась. Да, и располагается. Хорошо. Она не на проезжей части у нас все время, правильно? Хорошо. Все, пожалуйста, задним ходом. Хорошо. До свидания. тротуар здесь, женщина. Уберите, пожалуйста, автомобиль. Тротуар здесь. Опер разбейте, так, покой. Здравствуйте. Вы сейчас заехали на тротуар. Да, я понял. Покиньте, пожалуйста, его задним ходом. Спасибо большое. Здравствуйте. Вы сейчас заехали на тротуар. Это не тротуар. А что же это? Кто? Чего? основании, на каком основании вы производите съемку? На гражданском. Вы не имеете права без моего разрешения официального подписи с ним, э, делать, проводить видеозапись. Да что ты, черт побери, такое несешь? А вы имеете право ездить по тротуару? Вы не понимаете, что ли, гражданка, а? вообще неадекватный человек. Вы, кстати, Это вы неадекватная. Вы едете отсюда, а. Вы посмотрите на себя в зеркало. Вы на себя посмотрите в зеркало. В зеркало на себя в зеркало смотри. Вы просто неадекватная. Это ты неадекватная. Говорят тротуар, нет, она все равно дальше двигается. Назад! Здесь пешеходный переход. Здравствуйте, а вас не смущает тротуар? Нет, смущает, я завернул, ну я проеду, сейчас выйду обратно. А заверну. пешеходный переход вас не смущает, который идет на тротуаре? Нас же водить, нас водители точно так же достали. Здравствуйте. А вы сейчас заехали на тротуар? Мы в магазин едем. в магазин едем. А вы сам прям прямую в магазин прям туда в магазин будете? Прям в магазин будете заезжать, да? А нету стоянки у магазина теперь. А вы знак, знак парковки увидели? Вот, а это не парковка? Нет. А что это? Это тротуар. А где теперь есть парковка? Всю жизнь тут парковка была для где? магазина. А где знак парковки-то? Я что-то просто его не вижу. А где его у нас В смысле, а как машину поставить, чтобы в магазин зайти? Я не спорю, вы просто объясните, где поставить машину, чтобы войти в магазин. По правилам дорожного движения. В смысле? Прямом. А где парковка? -то? Вспомните пункт правил 9.9. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на тротуар заехали. Вас я люди не смущают? Дальше. Куда? Куда? Куда вы поедете? проехать он собрался. Да, и бок ему, бок! Да, и бок ему. <laughs> Здравствуйте. Здравствуйте. А вас не смущает люди на тротуаре? А вы гоняете? Я не гоняю. А что вы сейчас сделали? Не надо. Здравствуйте. Что? Вы на тротуар заезжаете сейчас. А вот Заехали это что за уже. парковка? А где? Я знака П не вижу. А это не важно. В смысле не важно? Я здесь живу 20 лет. Вас никто не выселяет из дома? Идите вы нахуй, Ну это ваше, наверное, место такое замечательное. Вы, наверное, часто туда ходите. Вы зачем материтесь, мадам? больше доверия.